дистанция. Здесь разворот, а разворот, колено, колено, запер, опустил, под локоть, разворот плечи. Ставим с достоинством. И дальше еще. В этот момент, если у вас нога там, где он ее может достать, отсюда. Просто атака, атака за ноги. Айкер плюс. Здесь он не может ее достать. Ну, здесь я его могу достать. Первое. себе на макушку. Не выплеснули на соседа, только на Вторая сразу контролирует. Вот проверочная дистанция. Моя вид в живот отсюда проходит. Дальше по этой линии продолжаю вытягиваться этим бедром. Эта рука контролирует дистанцию. Здесь. Опять же хорошая проверка. Да? Я здесь показываюсь. Не здесь здесь. Дальше. Срыв захвата. Ушел, обработал, вернулся. Ну, и я. Ну, и это разворот. Ну, Пальцы, пятка, бедро, сама, руки перед собой. А? Дистанция. Дальше. Сюда выхожу.